めむじ鶴舞駅で降りたらねなんと桜が咲いてたんですよなんかお花見といえば鶴舞公園みたいなあ公園の名前は正式名称鶴舞公園と言います桜がいいですよ結構咲いてるよ屋台やってる いやもうこれは買うしかないでしょもう屋台大好きなんだよねチョコバナナ買ったりとかいちご飴買ったりとかえー、っとあとなんだっけ玉せん買ったりとかあとイカ焼きゲソ焼き買ったりとかクレープもあるクレープも食べたいチョコバナナ食べたい何から食べようかなとりあえずチョコバナナ買いまーす1本くださいチョコバナナをゲットしましたイエーイチョコバナナが行くお花見街道 ね向こうにもいっぱい屋台あるとりあえず食べよういただきます <laughs> 情緒 <laughs> 情緒そして声が出ないおいしいちなみに私は個人的には愛知県のね岡崎市っていうところにある岡崎公園のね桜祭りが一番大好きですバナナは先に下を食べておかないと後で落ちてきちゃうから先に食べますお花見をされる皆さんへあ ごめんなさい食べ歩きすいませんでしたキッチンカーいっぱい入ってるよ屋台じゃなくてとりあえずなんか何があるかだけ見ていこうかまずたこ焼き屋さんでしょポテトフライでしょでバーガーでしょこれ唐揚げでしょえっ、ー、と海鮮焼きそばなんかソフトクリームとチュロスえすっごいいい匂いがするスイーツ屋さんだねカヌレ とストロベリー1ガムとみたいな南津種ぎホルだってあとクレープ屋さん焼き鳥この匂いが今の肉巻きおむすびあと焼きそばあ餃子もあるよ餃子富士宮焼きそばまたこれ唐揚げ屋さんだね神戸牛フランクだってかき氷と焼きそば屋さんだねこっち釜焼きピッツじゃんこれこれ釜やば食べたい噴水です これあのここ上から見るとモンスターボールになるっつってポケモン GO の時めちゃくちゃ人にぎわったところねここねというわけで鶴間公園の桜祭りかな多分桜祭りって書いてあったと思うの紹介でした岡崎城の岡崎公園に来ましたすごいライトアップされてる岡崎の桜祭りは今日までです今日はねお着物でね撮影をねしてきました桜っぽいポートレート撮影してきました日本語富士ライトアップ桜ですもうほとんど散っちゃってるけど綺麗 でしょう楽しみますまずは玉せんを食べますえっとノーマル1つくださいなんかね玉せんはね名古屋名古屋名物らしいよ名古屋名物東海のお祭りにしかないらしいよ本当かはどうかは分かんないけど焼いてもらってますこうエビせんべい大きいエビせんべいの上に えーと、お好みのソースがかかっててで、えーと、天かすが乗っててで、えー、マヨネーズが乗っててでほあの潰した卵をね乗っけて挟んでそう食べれるがサマセですこれの食べ方はもう単純にかぶりつきましょう美味しいです知らない人はぜひ東海のねお祭りに来た時にはたません食べてみてください続きまして ベビーカステラ屋台の定番だよねベビーカステラねね揚げパン屋さん見つけた屋台のねこのね揚げパン屋さんで、ね、もえげつなく美味しいんだよ超美味しいのもう揚げたてふわふわのね甘くてねめっちゃ美味しいのこれ早く食べたい並んでる早く食べたい安定のいちご飴でかくない ごい超でかいんだけど私の輪郭をかたどっている感じがするでかいよこのバナナタコバナナですタコバナナ安定だよね岡崎公園の桜まつりの名物お花見船遊びですラッキーなことにね空席空いてましたチケット買いました何が起こるかってちょっとお楽しみお楽しみ 8時15分のやつ気をつけられました色がすごい合ってるこれに乗ります今からこれですえエ乗り込みます出発しました早いです結構早いですめっちゃ綺麗 桜を楽しみながらボートに乗っております。近いよもうすぐそこわかっためちゃめちゃ水近いでしょ触っちゃった降ってる降ってるわかるわかる だっけあのあれみたいにあのユユニバとかさディズニーとかのさあれみたいにライト手振ってほらほらほらほらほらこここここここ手振ってる手振ってる手振ってるあれあれあれ岡崎城あれあれくぐれちゃった今あのちょっとなんか青白く光ってるやつあれ岡崎城あでも後であちょっと見えるちょっと見える見える見えるまあ後でね多分ね近くまでね通るから、ね、その時にもう一回紹介しようかなこれめちゃめちゃ低い橋これ頭ね頭やらないといけないんだけどね私は大丈夫 岡崎城の真横を流れてるちょっと狭めの川にね突入しますおーいいねこれぐらいのね細めの川に行きます来ましたこれがね岡崎城これ後ろのマンションじゃないよこれこれねこれ岡崎城です男性油断もうギリギリ U ターンがギリギリ感が全然伝わらなかった動画じゃん たぶったん多分どうだ私はこのまま通れるのだろうか頭を下げなくても通れるのだろうかどうだ来るよあ全然大丈夫だ全然大丈夫スレスレスレスレってほどでもなかったお船が着陸着陸違うでと止まります 顔面が顔面が明るいね こんな感じで岡崎城の目の前にある岡崎公園というところで、えー、毎年ね桜が咲く季節にはこうやってすごい大規模な桜祭りが開催されてますメインはやっぱりね船遊びだねいやーよかった空いててよかったこの間来た時空いてなかったからね <laughs> 着物の状態で撮れてよかったというわけで皆様桜の季節には岡崎公園の桜祭りに遊びに来てね今年は今日までだけどというわけで このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとあとはチャンネル登録よろしくお願いしますバイバイまたねはいひめまじ